2019 का वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड रहा लेकिन न्यूजीलैंड की हार को लोग बचा नहीं पा रहे हैं इस साल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच रोमांचक भरा रहा मैच टाई रहा और इसके बाद सुपर ओवर खेले गए ताकि मैच का फैसला हो सके लेकिन सुपर ओवर भी टाई हो गया क्रिकेट फैंस के लिए बहुत खुशी की बात थी लेकिन आईसीसी ने जो फैसला दिया उससे तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया और साथ ही आईसीसी पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे मैच में टाई हुआ था और संयुक्त विजेता घोषित ना कर जिस टीम ने सबसे ज़्यादा बाउंड्री ली थी उसे यानी कि इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया इसको लेकर तमाम क्रिकेट के फैंस सहित दिग्गज खिलाड़ियों ने भी आईसीसी पर सवाल उठाए हैं न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रहे स्कॉट स्टारिस ने कहा कि ये एक मजाक है और उनके इस बयान से साफ दिखाई दे रहा है कि आईसीसी के इस नतीजे से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान फ्लेमिंग ने भी कहा कि यह निर्णय था इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गंभीर ने भी ट्वीट कर आईसीसी के इस नियम को बकवास कहा है इसके साथ ही आम फैंस ने भी आईसीसी के इस नियम पर सवाल खड़े किए हैं लोगों का ये कहना है कि जो 102 ओवर के मैच के बाद भी फैसला चौकी और छक्कों पर ही लेना था तो फिर ये कैसा